Детская книжка «Крошка енот», издательство «Азбукварик». Книжка из серии «Цветик-семицветик». Нажимай на кнопочку, слушай сказку и смотри, как мигают огоньки.